سلاحك او ما تشيله بكره الشعب بيهدر سينه شيل سلاحك او ما تشيله بكره الشعب بيهدر سينه بيهدر على فلسطين بيغني الثوره من سنين ثوره شعب فلسطين داخل تراب يا دخيل شيل سلاحك او ما تشيله بكره الشعب بيهدر سينه شيل سلاحك او ما تشيله الشعب بيهدر زينه بيهدر على فلسطين بيغني الثورة من سنين طويل شعب فلسطين دخيل ترابه دخيل شعبه وأرضه بتناديله مين بيوقف يسار ويمين من قبل الخمسة وستين ومن بعد الخمسة وستين ودخيله صوته دخيله سلاحك او ما تشيله بكره الشعب بيهدر سيله شيل سلاحك او ما تشيله بكره الشعب بيهدر سيله يهدر على فلسطين بيغني الثوره من سنين ثوره شعب فلسطين الشمس احكي له اللي بيبعت مراسيله احكي له يا ابن الشمس احكي له اللي بيبعت مراسيله احكي له يا ابن الشمس احكي له اللي بيبعت مراسيله احكي له يا ابن الشمس احكي له احكي له الطبطب يا هالليل واجد حاول ع كل ميل وحش بقرنه ساحب بيل اكسر قرنه ديله التاجر غير مواويله ابن بلادي ما تاجر غير مواويله ابن بلادي ما بتصغيله تاجر غير مواويله ابن بلادي ما تاجر غير مواويله بيدي بتصلي له جاي يدق الباب بناب باب من منشفون الغياب وجه الصفقة اصفق باب واللي بيفتح له يا ويله شيل سلاحك او ما تشيله بكره الشعب بيهدر سيله شيل سلاحك او ما تشيله بكره الشعب بيهدر سيله بيهدر على فلسطين بيغني الثوره من سنين طويل شعب fim.